je vais tout péter. Mesdames et messieurs, vous écoutez une production du HDMG. Je un moment entouré des gens qui sont clairs, Viens, viens, en met ça au clair. Viens ici, en maison ça au clair. Passe ici, on met ça au clair. Hey, ma petite, j'ai ouvert le truc. C'est pourquoi se fan du fruit. Pas courir derrière la fille. Oui, tu es un homme. Je le suis aussi. Même si on partage gâteau en deux. Nègre, ne pas de l'objectif. Laisse-nous courir après. Faisons ce qu'il y a à faire. Même si des fois des prises de tête. Le temps passe si vite. Je tombais ça cité sous terre. Je suis dans la ville. On cherche le fric ou bien. On n'est pas là pour s'amuser. On n'est pas là pour rigoler. T'as personne qui compte sur toi. La va compte sur moi. Au lèche, Angola, partout, partout. En le mode de nos je signe. Tu veux me suivre En aventure, faut être Tu veux vivre de ton art. C'est vrai, tu as le talent. Mais investis-toi là, la, la. Parce que quand le succès sera là, tu l'auras, tu l'auras pas vu venir. Je le tu me ma belle. tu me ma me salis ma me ma me ma me ma ma me Watch me sell in my bed. Watch me sell in my bed. Watch me sell in eh, my bed. Watch me sell in my bed. Watch me sell in my bed. Watch me sell in my bed. Watch me sell in my bed. Watch me sell in my bed. atterrissage. La vie et sa tournure X, Y, Z. En de ce que tu vas voir. C'est pas la gunda, pas besoin de guaner. Avant de est ah ouais, ça se passe. Une fois de plus, de nouvelles astuces. Il faut être wise pour sauver son C'est quoi problème d'un couple qu'on voit qui est mature. Mais tu écoutes ton cœur et les habits des autres. Mais tu donnes que quand ça va cuire. te poses des questions Et que tu cherches les réponses Tu sais que tu te poses la question Et que tu parles à les réponses Tu sais que tu te poses des questions Sur ta vie, mais c'est Tu sais que tu te poses des questions veux savoir de quoi sera fait l'avenir Laissez là Le qui mettra tracasse, c'est ce qu'on va se dire Laissez là Pourquoi certains oui se réalisent c'est la vie, et c'est pas trop ralenti. JR Monitor, c'est le monito Je gère le beat là en Sabitou. Gogil et Chop là en Soumanguru. Je n'ai pas que appris à chanter, j'ai aussi appris à trancher. Des jeunes femmes fréquentées fréquenter. Voilà si c'est la santé, la chouin est en train de danser, sont plusieurs à vouloir l'enceinter ne pas qui elle est Et si seulement il le savait, Ça aurait coupé le trajet Pour la zango tout qu'il fallait Mais tellement bobo Elle, paraît que c'est le sort J'y vais coup de tête, main, une les et le mimba Je croyais que c'est ce qu'elle voulait Oh, mais comment elle l'offre Direct la question est posée hein. Je dose ou je dois poser Faut pas avoir peur de mon petit pas C'est un mal nécessaire Tu ne dois pas te laisser faire sais que tu te poses des questions Et que tu cherches les réponses sais que tu te poses des questions, Et que tu parles les réponses sais que tu te poses des questions Sur ta vie, mais c'est bien sais que tu te poses des questions de savoir de quoi sera fait l'avenir Mais c'est le web qui mettra qu'à c'est ce qu'on va se dire Mais c'est pourquoi certains ouais se réalisent Que C'est la vie, et ce pas son que A.K.A. je suis seul Voyant compte question imposée. Est-ce que vous doutez de mon talent musical àjọba sọ mi ẹ àjọba sọ mi ẹ àjọba sọ mi ẹ àjọ ẹ àjọ. numam numsang numumpumbi numam numsang numumpumbi kọ́dí square. àjọ ẹ àjọba ta àjọ àjọ tọwẹ kó fi sá àjọ àjọ ẹ àjọba ta àjọ àjọ sọwẹ kó fi sá. Quelqu'un là hier, sans regard d'Israël Direction le studio, je vais à Kunta Tiki keyo inke a, la nyen din sala Viveyo in yo a, nyambe ansaya Naam Ah Bộ bằng hồn ngon nhắm bê, ngang bao của bề moni Bộ bằng hù ya nhắm bê, ngang bằng cuz moni Mama so wa so e, đi nhung bu Mama so wa so e, nên là ma bizarre baby, yeah. Ain't gon' be huh? Ain't gon' be here. Kuboku, boku, kuye job. Hey, I job a ta, I job. I job to her where to be side. I job, I job, eh, I job a ta. I job, I job to her where to be side. Eh, I job a son. eh, a job a som, eh, a job a som, eh, a job, eh, a job. Nous mam, nous sang, nous boum boum nous mam, nous sang, nous boum boum Ce n'est qu'un freestyle les gars, hein. Bon, on va prendre un peu la position chèque. Les catalyseurs, shake. On prend la position, les le monde chèque, shake, shake, shake, shake, shake c'est le beat, je ride pas et le pic. Achoua c'est comme le grimba, c'est dans la tête, job à la main sur ma vie. Tu étais où quand je walkais pendant ce temps? Hey, ok, les mots qui me chopaient, voilà, c'est la merde. Que il est des tu t'amuses, je te smoke. Je ne fais pas la pop, je charge tout l'impec, pec, pas des pètes pète dans la salle. Je suis amoureux des filles là, à Carmen Philippe. Ouais. Elle m'arrête pour montrer à ses amis que c'est elle la première du coup. Reste pas. Ils ont scène la go à m'arrête chez le TD, bah la famille n'a pas les dos. Wow. Himihine hein. wala masak jobanti Bang tos nuki nuke wala manog Yobine bang tos nuki wan se nuki wan nol Nyeti yon kebe bang tos Fiki keke la a ah, Bang toes ya koko a Bang toes nga muha Bang toes nga ngunanga Bang toes nga ngusak Bang toes toes a bring with Job no, round no, waiting for bang Vous écoutez une production du HDMJ Vas-y bah Seigneur, écoute ce que tu fais, moi l'idée Merci de diminuer la jalousie dans mon cœur. Merci d'avoir pitié de mon sort le je demande. Ainsi, continue à faire ce que tu fais pour nous. on n'a jamais fini de danser avec Kunta Fire. Le Yamo est un mal c'est public qui m'aboulise. Même la tyrannie a ses conséquences. Je ne te pas la là, ça peut te faire comme là. C'est qui ça peut te faire comme là. C'est vous maman, c'est qui comme là. La là c'est trop dangereux, ça peut te faire comme là. Ça peut te faire comme là. Et c'est qui comme là. Bon, je vous raconte une petite histoire. Je regarde la go, elle s'appelle qui ça, j'ai le charisme c'est ouais, Tu sens que Papa God a pris le temps de la dessiner avec une ganga. Elle a encore appliqué là, c'est la chima mélue. On dirait la première élue, ouais. C'est comme à la TV, tu n'irais que de la toucher. Peut-être encore la prochaine, bon, si t'es à côté dans ma place, tu ferais quoi? Passa, passa, eh, passa, passa, passa, passa, passa, ma passa, passa, passa, passa, dans ma place, tu ferais quoi eh pas ça ma baguette, papa T'es à côté, dans ma place, tu ferais quoi Tu ferais quoi Vite, comme les battements de mon cœur Quand je vois les du 2 3-7 J'ai l'embarras du choix, mince, trop de boss C'est son tocos, tu as comme un Joss, non C'est aussi comme ça que y a mon talk, yeah. boy I swear to God est-ce que les filles sont là ce soir Ce soir Celle qui ne se fait pas de chouin qu'elle lève la main Est-ce que vous connaissez la signification Chouin qu'elle est Taya Kunta Chouin qu'elle est venue avec nous Chouin qu'elle est Toutes les catégories confondues dedans Sauf les gosses La partie qui arrive là c'est le Ben Sikina Hey Sikina, hey Sikina, hey Sikina Hey Sikina, hey ta ta ta Sikina, hey la bonne eh, maman, Eh, écoute la suite de l'histoire. Il y a un putain de sababolo qui manie au fou J'étais avec une autre go et il a failli devenir fou. Directement, il m'a dit, mais quoi les choses à la maman? que je la confie. peu les gars sont bad. Moi qui croyais que gars me chope, c'était mon combi. Je vois la que je à la la goa, déjà tout préparé. Tape, tu tapes, qu'on va s'expliquer. Bon, me Shop ne savait pas qu'elle jouait dans son système. Elle connaissait déjà que la gosse était ma collègue, tu vois, ドラマ Action! Le temps qui passe me rappelle ton existence. pour la distance, quelle chance d'en avoir une qui te traite avec amour. Le véritable, l'absence se ressent dans chacun de nos cœurs. S'il y a une chose qui me wanda toujours, c'est qu'on n'est pas à Ouais, que la destination finale te soit légère. Car au finish, on tourne, on tourne, mais ça se passe au sol si quelquefois je foutais que des ondes positifs pour la maman. Faut pas se lamenter malgré son départ. Hey, piston, faut pas déranger ta mère tant qu'elle est vivante. Sinon tu vas le regretter, frère. Dans ma parole, parce que c'est grâce à la mienne que j'arrive à, goûter les délices de la vie. on la supporter, c'est ça un vrai homme. Et par-dessus tout, je n'oublie pas le papa nettoyer. Yesh, tête, matin-moi. Je te amour. merci pour l'éducation, la santé, la force, le temps que tu as pris pour moi, la mère. Hey. l'idée. Pas le départ, pas le départ, l'idée. C'est l'arrivée, c'est l'arrivée, c'est l'arrivée, c'est l'arrivée. Ce n'est pas le départ qui compte, mais c'est l'arrivée. Qui compte mon ami c'est l'avion Faut pas te presser, va mollo mollo Ma sta chi arriva ancora avec les mélodies C'est l'arrivée Tu crois que ta vie est surplacée alors que non, c'est ton destin. Faut pas céder à la tentation, mon frère. Ton destin est mon ami, c'est mon homme, non, tu vas arriver. Ils ont trop pressé leur destin. On a tous vu ce qui leur est arrivé. C'est pas le qui compte. ça qui est la vérité. Ce n'est pas le départ qui compte, mais c'est